Grazas, presidente. Boa tarde a todas e a todos. Boa tarde, señor conselleiro. Acabo de escoitalo e, bueno, eh, se nota que temos a volta da esquina as eleccións, non? Estamos escoitando fermosas frases que máis semellan eslogans, non? Publicitarios para atraer un pouco a atención como se si foran rótulos ou luminosos non destas tendas para ver o lonxe, para poder ver un escaparate pero que non nos deixan ver o contido. Vostede saberá, seguramente, eh, que a súa Consellería traballa con material moi sensível, non? E agora, a Xunta quere facer unha gran carreira porque non tratou co debido xeito a todas as persoas e colectivos que se atopan dentro das áreas que engloba a súa Consellería. Galiza, que é unha terra que está desolada non? pola crise económica, polo aventamento, pola fuxida das persoas novas buscando traballo, por non ofrecer calidade a outras xeracións que nacen e onde deixamos a máis de medio país esmorecendo ata quedar deserto. E así falamos de grandes actuacións, non? Cando imos aproximándonos á liña de meta, porque hai que lucirse, non? Cando ata este momento negamos os dereitos. Hai piares sociais que non se deben tocar e se deben preservar, sobre todo en épocas de crise, máis alá, máis parece que eso non interesa, non? O único demostrável é que cada día se agudiza máis a diferenza social de clases. E iso sí, agora escoitei moitas veces repetir a palabra colaboración e cooperación, Evidentemente, hai que traballar eh, de conxunto con todas as consellerías non para poder solucionar os grandes problemas estruturais, pois senón non vai a ser nada. E agora sí, vamos a votar a casa pola fiestra, cun aumento de orzamento, non? Vostede, cando chegou á Consellería, prometeu que iba a aumentar un 12% eh, con respecto ao anterior exercicio, non? Que, bueno, vai un pouco para impulsar o, o, o tema demográfico, non? Ese gran problema, as accións para a xuventude, a terceira idade, e a cohesión social e territorial. E vemos non que a taxa de risco de pobreza ou exclusión social no 2014 eh, está en torno a uns 23,8% eh, non? que sería máis de 600.000 persoas. E por outro lado, Galiza ten un 3,5% da súa poboación en situación de pobreza severa, que veñen a ser eh, case 100.000 persoas. Todos estes datos non que foron dados, polo, como mencionou vostede, pola Rede Galega contra a Pobreza. Mais non podemos... Vostedes só ofrecen caridade, non? Hai que buscar unha inclusión social. E xa non contemos aquelas persoas que se atopan sin teito. E, parece, e ante este panorama sí que resulta demasiado molesto e escandaloso saber que existen leis que non se cumpren ou que a outras de falta un decreto non para poder desenvolvelas aceitadamente. Sexa a, bueno, a lei do lei 10 barra 2013 non, de inclusión social que ten eh, eivas, non, sobre todo eh, referente a o das melloras da risga ou tamén ora estamos con modificación da Lei de Servizos Sociais de Galiza. E sí, vamos a xilizar as actuacións cara ao electorado, non? para traballar, como, volvo, como dixen antes, nesta recta final. Temos que atallar as situacións de pobreza e exclusión social, non? E efectivamente, agora traballan en conxunto con outras administracións, iba sendo hora, iba sendo hora. E si, sí, temos unha gran, un gran problema, non? unha urxencia para revitalizar eh, a nosa demografía. Si queremos, e parece ser que bueno, nos dan solucións puntuais, que si bonos conciliación, que si cheque bebé, non? que é unha medida moi electoralista. Non? Isto aparece e desaparece como guadiana. Moita burocracia non? tamén para cansar a xente. Se debemos atopar medidas que sean un nexo de unión non? para mellorar a calidad de vida das persoas, non? para ofrecer vida en Galiza. E ahora sí tamén nos van a aumentar as plazas de, de garderías. E si comprobamos non, a, a fenda que está a provocar a crise económica, a perda do traballo, a capacidade adquisitiva, os desafizamentos, E sempre falamos dos maiores, pero nunca falamos dos nenos e das nenas. Agora parece que sí, non? Yo temos que lembrar constantemente. E xa non falemos daqueles menores e menoras que teñen problemas con discapacidade, non? Temos que ofrecerlles un futuro digno, e moitas veces quedan relegados non nas súas casas ou incluso eh, saen da súa casa non por falta de recursos e deberían levar unha vida como nenas e nenos que son. Estamos a ver que en Galiza a desigualdade non aumentou un punto máis que a media estatal. O conxunto de Estados se sitúa nos últimos países na media europea. E Despois, por outro lado, a, ata este momento, eh, moito do peso social en Axuda eh, quedou para colectivos, plataformas, incluso ONGs. Evit bueno, deixando, digamos, o deber, non? ou librando do deber o que a propia administración. E tamén falamos dos expedientes non? de desprotección infantil que se abren en Galiza. Non? Actualmente hai preto de 40.000. 2.000 menores están mm, neste momento baixo amparo da xunta, que moitos se poderían evitar 2.200 en centros de acollida e outros 1.000 están en situación de acollemento. Si decir que a Xunta recortou un 17% no presuposto destinado a centros de reeducación a menores en A Coruña ou un 19% en aqueles centros de intervención educativa en medio aberto que fan imposible a xestión por entidades sen ánimo de lucro. Tamén decir que isto non é un país para a mocidade, non? Por distintas causas emigran E isto eh, lastra non a, a sociedade galega xunto o, o feito da baixa natalidade, non? Xun, que xunto coa migración son un dos grandes problemas que ten tamén esta terra e o alarmante envellecemento da poboación. Si me gustaría saber que medidas vai a tomar non para evitar o gran desequilibrio territorial, non tendo en conta que o 70% da poboación galega vive en 100 concellos, en 56 concellos concretamente. A Galiza rural morre non pola reducción e eliminación dos servizos sociais que agora mesmo se apres nos presenta non? dun xeito apresurado a dar medidas, non? pero aparte de crear guarderías, que servizos ofrece non? a toda esta xente? Que servizos ofrecen? E, bueno, evidentemente, isto non se soluciona con políticas de autobombo. E tamén, por outro lado, nos ofrecen que, eh, unha inversión de máis de 300 millóns en dependencia, non? E é increíble non que a Lei de Promoción da Autonomía Personal e Atención ás Persoas en Situación de Dependencia, que cumpriu nove anos e que foi morrendo por inanición, ao pouco de poñerse en marcha. Non? Primeiro a crise económica, reduccións drásticas de presupostos, recortes, a implantación do copago, a pouca eficiencia na valoración do grado de dependencia e na execución da mesma. Parece que non lle doen as persoas dependentes, ou mellor así lle doen un pouco, non? de cara á galería. Xente con discapacidade e xente maior principalmente. Non? Temos un gran problema O 20% da poboación é maior de 65 anos, que son máis de medio millón de habitantes, e un 8,7 é maior de 75 anos. Sabe vostede que Galiza ocupa un dos últimos postos do Estado español en servizos e prazas para atender esas persoas maiores. Falamos dunha media esta, eh, galega de 88,60 euros fronte á media estatal de 104,49. Tamén, según a Asociación Estatal de Directores e Serentes de Servizos Sociais de Galiza non aprobarían dependencia, e un dos motivos polos que non aproba é polo 24% de dependentes que están pendentes de recibir a propia prestación, que é a segunda comunidade con máis persoas que están en listas de agarda. E tamén eh, o número de dependentes graves, non? que cae sobre un 7,3 con respecto, eh, bueno, sobre todo por, de, polas mortes e o endurecemento dos baremos. Non? E estamos, como sempre, a cola do Estado. E, bueno, tamén falar da media non para dar este tipo de axudas de eh, un 210 días. É un dos grandes eivas non que é a pouca a, a xileza administrativa que existe. E xa por non falar eh, dos sistemas de copago, non? que volven outra vez un pouco os roles da, de que se, se, sexan os maiores coidados na casa. Non? Por outro lado, eh, tamén eh, o propio Comité de Entidades que representan as persoas con discapacidade en Galiza non? Eh, tamén fala do copago, non? que se pretende unha excepción a quen perciba menos de 2,5 o indicador público de renta de efectos múltiples. O actual sistema de copago en dependencia levou a miles de persoas a unha situación extrema, que foron expulsadas do sistema que lles impediu exercer os propios direitos sociais. Pois ninguén debe quedar fora, non por non dispoñer de recursos. E, bueno, e tamén, bueno, a última, non? porque sempre vostedes eh, fan solucións moi novidosas e, como digo, moito de propaganda. Nos ensinaban, como decía antes, o, o cheque de bebé, e outra, e outra serie de, de primas, non? incluso agora se nos ofrece, non? que me parece ben, non? incluso asiliza moitas cousas, que a tarxeta acreditativa dos grados de discapacidade, que, por certo, como sempre, vamos a cola do Estado. Vamos a ser das últimas comunidades. De feito, xa está aplicado, creo, un 14, non das sete que somos. E, bueno, fundamentalmente eh, son estas cousas que é bastante, pero, bueno, eh, hai outros matices que vou deixar para a segunda ronda. Moitas grazas. Gracias, señora Fernández Rodríguez. Grupo